1993僕は声を出さずに生まれたお医者さんは僕のお尻を叩きましたわお1回2回だけど僕はどうしても泣かなかったそうです父さんはタクシーの運転手をしています 僕に障害が残らないようにとその日から大好きなお酒をやめたそうですうちなんかガキ4人ですからね <laughs> もういろいろかかっちゃって <laughs> 母さんはいっつもニコニコしていますどうしてって聞くと幸せだからと言います幸せすぎると人は笑うんです それからしばらく母さんは入院することになりました時々僕たちがお見舞いに行くとやっぱり母さんはニコニコしています母さんが入院してる間はお姉ちゃんが家のことをしています ドなのはいいのですが問題は引きずることです自分が嫌いになると時が止まるそうですお兄ちゃんは暑いです母さんの入院費は自分が稼ぐと学校が終わるとバイトに次ぐバイトです とにかく何にでも熱いです熱いです時々何もない場所を眺めている妹は謎です一応謎だ じいちゃんは僕たちと逆に昼間眠っていますこの村にある天文台の管理人さんをしているからです寂しくないのと僕が聞くと亡くなったおばあちゃんに毎晩会えるからと言いましたそんなロマンティックなおじいちゃんが僕は大好きなのです 僕の名前はホロと言いますトラックや馬車についている緑の布のことです中の大切なものを雨や風から守れるような人にという意味だそう 이웃집에 사는 세이코와 동생 유타입니다. つこんにちはあこんにちは患者さんのンが手についちゃってえうんち 大変だねえ受験生なのに家のこともやってるってお母さんが東京の大学だってそろそろ合格発表かなじゃああのん母はいつ頃退院なんでしょうか僕らインターンにはそこら辺は しぶりだから恥ずかしいのかしら. 우타 오이데. 막내인 우타는 병원에 입원해 있는 엄마가 어색합니다. 오이데. あとはあ行こう行こうひき肉大合いびきですか1235円ですはい待ち

えらいべっぴんのままらしいんだよこれからちらっと覗かない息子が万引きしたっつうのによヘラヘラそんなとこに行けるかまあ今回は初犯ということでもありますしねえ パ遅いね珍しいわねあの人いつも時計みたいにぴったりなのにそうだ聖子お化粧教えてあげるいいよ私まだあなた綺麗になるわよ大人になったらもっともっと気立てがいいとかどうとか建前では言うけどね男の人は 見た目でしか女を見ないものなのどこまで行ってもねだから女は心の中に魔性を持つの何度も何度も変身できるようにママいいよ私やっぱりうんざりだわ ってらっしゃいああもういい入りなさいうんこんなに冷えてもう懲りたね私が後からお父さんに言っとくからえら母さん由美さん

シュねえちょっといらっしゃいえごめんごめんこの近いよで一緒に遊んだらねお友達になってあげておいで タの匂いがする、ああね姉ちゃん便所直ったうんおじいちゃん今朝さ超でっかいうんち姉ちゃんがしたんだよ私じゃないわよ言ったじゃん私でいいって言ったの同じだよね全然違うでしょ流れなかったんだよやっぱりうちは賑やかで楽しいねねね腹減ってない 姉ちゃん作った超まっついカレーならあるよそんなこと言うんだったらあんたにも何にも作ってあげないだけどデリカシーに欠けるよな今朝あんなうんちの話しててさもうカレーだよパートリー少ないんだから仕方ないでしょうんちの量は多いけどねもうバカいい嫁にならんねそんなじゃうるさいならない、ね、あんたの嫁になるわけじゃないでしょ見 <laughs> 今日は歌と一緒に寝ようね、うん、お父さん何って親父知らなかったの自宅療養知らなかったの何でけえ声出してんだよ歌が怖がっちまってんだゃ病院戻るぞみちる母さんのことは どうなってんいいな なたがこの仕事をやり始めてしばらくした時ドライブに出かけたことを思い出してなんだかすぐにあなたはそわそわし始めて急に降りてくれって横にいると落ち着かないから後ろに乗ってくれって 姉ちゃんちゃんと説明しろよ前の手術成功したんじゃねえのかしばらく安静にしてらさ時期回復するってそういう話じゃねえのか私も詳しくは聞いてないの。 いいじゃねえかよ一日ぐらいうちに来てみんなの顔見て一日ゆっくりするぐらいだから私も母さん死ぬのかなどうなんだよ姉ちゃん わからないよさっきから言ってるでしょ私なんて知らないのよけどおかしいじゃねえかよ親父なんなのよなあ <laughs> おかしいじゃねえか すいませんでしたバカ野郎何がオーライだてめえすいませんなめてんのかこらいやすいませんあど田舎もんがあんた東京の人ですかこびてんじゃねえよ そうだ東京だあ何ブツブツ言ってんだよ東京の医者に見せりゃいいんだえそうすればきっと母さんは これで勘弁してくれ母さんは助かるんだクールじゃないほら 自分が怖いんだお母さんが家からお父さんに病院へ連れ戻された時にお姉ちゃんも兄ちゃんも歌もみんな泣いてた僕怖いんだよだって僕だけはどうしても涙がこぼれないんだもん おじいちゃん僕って冷たい人なのかなそうじゃないさほら優しい子だよおじいちゃんが保証するよ人間は誰もが心に木を持っている 木が伸びてるのそうだよその木がホロは普通の人より太くて強いんだ人はねホロ悲しいことがあると瞬間その木が折れてしまうんだよそうすることで木が悲鳴を上げるように 涙をこぼすだけどロの幹は太くって強いから簡単には折れない風が吹いても雨が叩いても折れない嵐が来てもそうだねでもどんな意味があんの慰めてあげられる支えてあげられるじゃないか 人はね心の木が折れると自分ではどうしていいかわからない何も考えられないだけど幌の幹は強いからそんな時でも考えられる行動することができる思いやることもできる

心清き人頭どっかで打ったっけすみれの花のような僕の友達はい夏を愛する人は心強き人 僕の父親秋を愛する人は心深き人愛を語るハイネのような僕の恋人いるのいねえ出 <laughs> るだけ出たろこいつな親父に言われたくないね